Здравствуйте! Вас приветствует интернет-магазин карнавальных костюмов grandstar.ru В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами детский карнавальный костюм. Это костюм гжели для девочек. Э, в нашем интернет-магазине несколько вариантов костюмов гжели, как для девочек, так и для мальчиков, как мужские, так и женские. Сегодня мы рассмотрим детскую модельку. Вот так вот она выглядит в запечатанном виде полиэтиленовой упаковочке. Давайте рассмотрим костюм. В товаре у нас визитка интернет-магазина. И посмотрим, как выглядит костюм Гюзели. А вы можете сравнить фотографию и реальность. Вот такой вот кокошник замечательный, большой кокошник с ярким узором синим и голубым. Посмотрите, у нас здесь э, идут кружавчики вместе с пришитыми бусинками. Очень красиво смотрится. Также по краю кокошника у нас идут белые бусинки. Сзади кокошник выглядит вот так. Здесь такая, как, ну не сеточка, а легкая ткань э, для волос, чтобы можно было волосы убрать. И она идет на резиночке. Вот так вот тянется абсолютно э, на любой размерчик. Сзади также у нас идут белые ленты который можно завязать в большой красивый бант. Ну это все отглаживается, отпаривается. У нас они все упаковочки сложные лежат, так что вы на это можете не обращать внимания. Такой вот красивый яркий кокошник. Очень красиво смотрится со сцены. В танцевальные студии очень часто берут данные костюмчики фотографиях смотрится красиво. В комплект у нас далее входит рубашечка. Вот такая белая рубашка. Коротенькие рукавчики. Здесь у нас уже тесьма голов синенькая пришита. И рукавчики здесь у нас на резиночке идут. Сзади рубашечка у нас по шее завязывается на завязочке. Рубашечка атласная такая вот рубашечка. И в комплект входит замечательный красивый сарафан. Белый, э, с гжельским узором, с синим и с голубым отливом. Посмотрите, как красиво выглядит ткань. Также у нас нашиты уже такие же бусинки, как и в кокошнике. Такой красивый узор. По низу у нас идет тесьма. Можете посмотреть. По низу тесьма а, и у нас идет подкладочка в сарафанчике, такая атласная. То есть костюмчик такой, э, сарафанчик широкий получается и пышный. По талии у нас и по спинке идет резиночка. Вот тянется, можете посмотреть на любую оденется спинку. Вот. И у нас идут лямочки вот такие синенькие уже застежками. Застежки можно регулировать, что очень удобно. То есть сарафанчик вы можете по своему размерчику вот так вот на любую застежечку перестегивать. И вам хватит даже не на один год. Сзади сарафанчик у нас выглядит вот так. Очень красивый, прочный, качественный. Если вы его приобретете, нисколько не пожалеете. Товар очень хорошего качества. Вот весь набор, то есть это сарафанчик, белая блузочка и вот такой вот кокошник. Если вам понравился данный костюм, вы можете заказать его на сайте Grand grandstar.ru. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.